Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Estou trazendo aqui um vídeo para vocês para ensinar como fazer sistema de troca de areia por itens. Como aqui eu coloquei quatro areias por um minério de ferro. Não tem nenhum segredo, só dá um pouquinho trabalhoso. a, a base dele é isso daqui. Aqui tem uma tocha energizando né, aqui, mas ele não pode energizar, por causa que tem um buraco aqui no meio, não pode energizar o repetidor. Mas, se tiver um bloco no meio, ele vai passar poder. Então, o segredo é esse. Hum, mas, mas eu vou fazer o tutorial pra vocês. Primeiro, vocês fazem um buraco aqui, bem grande. Deixa eu... Vou abrir aqui um espaço pra gente. pra gente poder trabalhar melhor. Hum. Tá, tá bom, pessoal. Não vai poder abrir um espaço aqui que, eu, que vai precisar. Hum. Depois eu explico pra vocês porquê. Aqui embaixo, no último, vocês vão colocar uma tocha de redstone. Aí aqui, vocês vão colocar um, um pistão normal. Não precisa ser por dentro. E vai, vai contar quantos blocos você quer de areia e coloque. Tipo, eu vou querer, eu vou querer quatro. Um, dois, três, quatro. Ok, aqui no quarto bloco, você coloca aqui uma tocha de redstone. Calma aí. Uma tocha de redstone. E, um, e uma redstone. E aqui, aqui, você coloca aqui um repetidor. Agora foi um skate do Minecraft. O pistão tá pra que lado? Pra cá. E faço uma escadinha. Procurando. Nossa, essa tocha rende muito. Então vamos procurar aqui o pistão. Abri um espacinho aqui, porque eu vou abrir fazer um sisteminha é aqui embaixo. Pronto. Vou colocar bloco, botar a de Oh. E eu conectar aqui de redstone. Mas você vai ter que fazer por aqui. Vou mostrar pra vocês por Que vocês vão precisar de um, de, um certo delay. Pro pistão. Vou trocar aqui o tempo. Hum. Acho que escrevi errado. Zero. Pronto. Por enquanto, a primeira parte já está pronta. Uma, duas, três, quatro. primeira parte está pronta, agora só vem a parte mais fácil. Que é hum, fazer até o dispenser. Fazer uma escadinha aqui. subir. fazer uma ligaçãozinha até ah, um dispenser. Ou o que você quiser, dropper, o que você quiser. E eu esqueci de colocar Minecraft para português. Que eu dei um force page aqui. E tampar aqui suas ligações e tudo. Só, pra, só uma dica. O ejetor, dispenser, tudo que, o que você quiser usar, funciona perfeitamente enquanto está com um bloco ali. Nem, nele. E agora está praticamente pronto. As partes mais difíceis. E agora, só você colocar aqui um seu prêmio, colocar aqui o prêmio vai, vai ser arenito. Só como exemplo. Um, dois, três, quatro. Pronto. Trouxe para mim o arenito. Aí você pode colocar aqui um bloco aqui na frente. Tampar esse daqui, fazer uma salinha maior. E então só esse vídeo só por aqui. E dê like, se inscrevam, eu acho que esse daqui até agora foi o meu maior e melhor vídeo. Espero que gostem e que funcione para vocês. Se não funcionar, coloque nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo ensinando a fazer algum tipo mais explicado, alguma coisa assim. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal.